Para negociar com as empresas. E de Depois de de Torcamai, leitão, leitão, para tote veto kamanite para, para tote veto kapkamikada, na perpetua. Steven, Idal Steven. oh, hop, hop. Francisco. Ah.